एकदम मटर पनीर है भाई चार रंगत है बिल्कुल मत रोइए कोई टेंशन नहीं है बाबा का ढाबा बाबा का ढाबा बाबा का ढाबा पर लोगों की भीड़ खाने के लिए जमा हो गई तो सोशल मीडिया पर छाया बाबा का ढाबा अब ऑनलाइन हो गया है तो अभी भाई कितनी भीड़ लग रही है सारा खाना खाने आया है तो बाबा पूरे पसीने पसीने हो गए लेकिन अभी भी कर रहे हैं सोशल मीडिया म्हणजे कचरा सोशल मीडिया म्हणजे नेगेटिव्हिटी युट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम म्हणजे निव्वळ टाइमपास हे असं लोक मांडतात लोकांचा असा समज पण भावांनो काही काही व्हायरल व्हिडिओज ना किसी की जिंदगी बना सकते हैं बाबा का ढावा आणि त्यांची मटर पनीरची भाजी सगळ्यांनाच भावुक करून गेली पण हे असं व्हायरल होणं किती लोकांच्या बाबतीत शक्य आहे म्हणूनच आपल्या काही आय टी कंपनीजनी असे बरेच ऍप्लिकेशन्स डेव्हलप केले जसे Galli buy Dunzo my Kirana super daily and many more आपण ह्या ॲप्सवरून लोकल वेंडर्स कडून डेली पासून तर सर्व काही घरी बसल्या ऑर्डर करू शकतो भारी आहे ना हा आपल्या गल्लीतला भाजीवाला दूधवाला दहीवाला पनीरवाला bakery local restaurants medical shops यांना सपोर्ट करू शकता एम्पॉवर करू शकता for example Galli buy app या वर तुमच्या गल्लीतली दुकानं ऑनलाईन अवेलेबल असतील तर या वरून तुम्ही तुमच्या आवडत्या ओळखीच्या दुकानातनं ऑर्डर करू शकता आणि डिरेक्टली त्यांनाच पे करू शकता भारी आहे ना हा नो वॉट गली बाय मध्ये तुम्ही कुठूनही कधीही ऑर्डर प्लेस करू शकता it's just a click away आणि बेस्ट पार्ट काय माहितीये जो व्यक्ती आपलं सामान डिलिव्हर करतो तो आपल्या ओळखीचा असतो नेहमीच्या स्टोअरचा सो स्टे स्ट्रेस फ्री आणि समजा कुठले लोकल वेंडर्स ह्या ऍपवर नाहीये तर आपण ह्यांना सजेस्ट करू शकतो हो ना ह्या सगळ्या ऍप्लिकेशनच्या लिंक्स खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये आहेत म्हणजे वोकल फॉर लोकल साठी ह्यापेक्षा भारी अजून काय असू शकतं हो ना मंडळी गो वोकल फॉर लोकल